Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon in der Ferne, bald geht es zu neuem Kampf hinaus. Trommel fällt die Bajonette, Vorwärtsmarsch, der Sieg ist unser Lohn. Mit der roten Fahne brecht die Kette, auf zum Kampf, das Thälmann-Bataillon. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen